السلام عليكم مرحبا بكم في Moroccan Car Driver. آه، غندير آه واحد l'épisode على مي كتبغي تشري une BM. شنو الحوايج اللي خاصك تعرفهم اول حاجه كتقلب في واحد ال site VIN decoder. donc نعطيكم واحد ال site اللي قلت اللي صدق مزيان Bimmer Work. Bimmer Work كيعطيك آه، les détails de la voiture. بدا déjà pour accéder تدخلوا les sept derniers chiffres ديال النيميرو دو شاسي راه كيكونوا في carte grise الا قلبتوها آه، ملي تدخلوه كيعطيك les informations على la voiture. فوقاش خرجات آه، الموديل ديالها مش هاد les portes فيها les options اللي خرجوا فيها une photo ديال الانتيريور وديال الاكستيريور لي فوتور اللي خرجوا je pense فوق 2005 كيعطوك une photo 360 ديال الانتيريور لي ديتاي فينا بلاد تصنعات كانت واش destinée l'Europe ولا l'Afrique تلقاو بزاف ديال les détails فين علاش هاد الحوايج خصنا نعرفوهم غادي تشري شي طوموبيل بغيتي تعرف واش les papiers ديالها en règle premièrement deuxièmement تعرفوا دوك les options واش تزادوا فيها ولا خارجين معاها تبدل ليها اللون تبدل ليها الكيت كاروسخي دونك آه غندير لكم لو ليان غتلقاوه في ال descriptif لتحت هو واحد الليان ديال واحد ال site هو تقدروا ديروا فيه النيميرو شاسي ديال Audi donc غنديروا la simulation بقاو معنا الى عجبتكم لا فيديو ديالنا ما تنساوش اللايك و كليكي سور لا نوتيفيكاسيون باش يخرجوا يخرجوا لكم لي فيديو الجداد ديالنا الا كان عندكم شي سوجيستيون شي سوجي بغيتو نهضروا عليه في لي فواتور خليوه في كومونتير ميرسي ا فو Just in love with the idea of you Cause across a million seas Would you do that?